takže koukáním jako všude možně jsem to snad nějak dal dohromady. Teďka bych asi chtěl udělat to, že si spustím interpreter a zkusím si, co to udělá. Um, tohle znamená co? Aha. Dobrý. Takže teď jsem si vytvořil typ. Když bych chtěl říct, že eh, že chci vytvořit nový prvek toho typu jako konstruktor, tak eh, to v podstatě jenom řeknu těm funkcím, že jo, takže uh, read třeba. Read je funkce, která která je jedno, co je tady, zajímá co je tady a vrátí, co je prostřed. Problém. Aha. Že tady patří čávky. Že to tapo. Já můžu udělat toto, že je to funkce step A do a Tak, doufám, že to funguje. Zkusím spustit.